потерять тебя Не смогла я отпустить тебя никак Пока где-то там В окружении красивых дам Посвящал нашу любовь не нам Забывай Не спрашивай почему Давай забудем Уже не звони Моя жизнь прожить с тобой Называть тебя своей судьбой вернуть Не спрашивай почему Давай забудем уже